すなわち自分の口でイエスは主であると告白し自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるならあなたは救われる。If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 全ての国に救いが必要なように日本にも救いが必要です As all nations need salvation, Japan needs salvation too. どうしたら救われるでしょうか ?How can they be saved? まずは大胆に祈っていきましょう。First, we need to pray boldly. 救いを妨げている 霊的な壁を打ち破る必要があります。We need to break the spiritual walls that is blocking this salvation. さあ、この祈りをしていきましょう。Oh, let us pray this prayer. イエス様、勝利を与えてください。Jesus, please give victory. イエス様、この場所を変えてください。Jesus, please change this place. の市内の上に霊的な打ち破りを宣言します。We declare spiritual breakthrough over this city. 日本にリバイバルを起こしてください。Please bring revival to Japan. はあ、この祈りをするなら日本は変わっていくでしょう。Oh, if we pray this prayer, Japan will change. Hallelujah. Hallelujah.